Cultuurplatform Inwording, as we speak. Op een heldere dinsdagavond 7 maart. Guerrilla actie, cultuurplatform Overvecht. Meer cultuur in Overvecht. Verenigde krachten om kunst in te zetten, om mensen te verbinden